नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पे दोस्तों मैं आज आया हूँ एक ऐसी बस्ती में जहाँ पे हमें पता चला है कि कुछ लोग कुछ लोग ऐसे हैं जो कि daily daily daily daily wages पे काम करते हैं और इस लॉकडाउन के दौरान उनके सारे जो भी काम है वो बंद हो चुके हैं तो जिस कारण से हमें पता चला और खाने की काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था हमने हमारी यूट्यूब चैनल में कोशिश की है जैसे ज़्यादा से ज़्यादा मदद करने की और हम जाके इन लोगों के लिए राशन लेके आए हैं और अभी हम कैमरा से बताएंगे कि आप दिखाएं कैसे एरिया है कैसे है। तो बात करते हैं कुछ लोगों से यहाँ पे जो कि यहीं पर रहते हैं अभी आप लोग क्या डेली डेली क्या काम करते हैं आप लोग अभी हम लोग तो गाड़ी का हाँ? काम अभी तो सब बंद पड़ा हुआ है तो कैसे खाना पीना कैसे चल रहा है आप लोग का अभी ऐसा ऐसा देता ना कोई कोई आके देखे हाँ, जाता है ना सरकार गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रहा है क्या एक बार भी है उसमें देखिए दोस्तों क्या मैं बताऊँ एक ही बार दोस्तों गवर्नमेंट बता रही है थिम्मा ये उनका नाम थिम्मा है ये बता रहे हैं कि एक ही बार गवर्नमेंट ने इन्हें खाने का व्यवस्था एक ही बार दिया ना आप लोग को उसके बाद से गवर्नमेंट ने कभी खाने का इंतजाम नहीं किया लोगों के लिए खाने की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है बताना चाहते हैं दोस्तों आप लोग अभी घर पे खाना ना डेली वेजेस पे नहीं बनता डेली खाना नहीं बनता है क्या बच्चा लोग का है ना बच्चा लोग का कुछ कुछ करके बनता है अभी कितने लोग यहाँ पे टोटल बनते हैं टोटल लोग फैमिली का है पूरा तीस फैमिली रहता है उनतीस फैमिली बच्चे कितने पचास क्या नाम है आपको तुम्हारा इधर क्या नाम है रिया स्कूल जाते हो हाँ, हाँ? कौन से स्कूल हाँ? में गवर्नमेंट स्कूल में कहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल अच्छा अच्छा ठीक है कौन से क्लास में हो हाँ? सेवन में हो अरे वाह अच्छा रास्ते में गया था तो मैं वहाँ देखा कि जाके कुछ लोगों को कुछ फैमिलीज़ हैं ऐसी जो खाना वाना के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत है वो दिक्कतों का सामना करना पड़ा उन लोग को तो हमारी यूट्यूब चैनल की टीम ने आके कुछ व्यवस्था कर रहे हैं राशन का देखते हैं कितना हमसे बन पाता है जितना बन पाएगा हम लोग से उतना हम करते हैं अभी राशन का पैकिंग चल रहा है पैकिंग आ है ಈಗ ಮೊನ್ನೆ ಒಂದನೇ ತಾರೀಕು ಕೆಲಸ ಕರೆದಾರ एक तारीख तक काम का आ रहा है स्टार्ट हुआ है काम अभी ना ಒಂದನೇ ತಾರೀಕು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಕೆಲಸ घर पे जाके काम करते हैं ना ಮೊನ್ನೆ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಸರ್ हाँ पोछा वोछा करते हैं आप लोग देख रहे हैं दोस्तों अभी वो लॉकडाउन के समय में अभी अ, कितने लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है कितने लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है अभी बता रही है कि एक तारीख से अभी काम स्टार्ट होने वाला है इनका और अ, देख रहे हैं अभी जो भी डेली रोज़मर्रा की ज़िंदगी जीते थे तो वो कितनी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है अभी हम आया थे राशन लेने के लिए कुछ लोगों के लिए ये आंटी भी मिली इनको भी ये बोल रही इनको भी कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है तो अभी इन्होंने बताया कि इन्हें भी चाहिए तो हम हमारी टीम ने इन्हें भी देने की पूरी कोशिश की है और हम इन्हें देंगे भी देखिए ज़रा इनके चेहरे पर मैडम उनको बताएंगे फोकस करने के लिए देखिए कितनी मासूमियत इनके चेहरे पर देखिए बस हमारी राशन दुकान में राशन दुकान से यहाँ पे ले रहे हैं ये पैकिंग चल रही है अभी Thank you. बन पाया था हम लोग ने मदद करने की कोशिश की हमने आठ परिवारों को खाने का व्यवस्था किया आठ परिवार को खाना दिया हम हम लोग ने बच्चे इतने भी बच्चे थे यहाँ पे बस्ती में अराउंड 40-50 बच्चे थे हम उन सारे बच्चों को चिप्स और बिस्कुट देने की कोशिश की है और आप जैसे कि वीडियो में देख सकते हैं कितने कितने खुश थे बच्चे लोग मतलब ये जो आप किसी को जब मदद करते हैं ना दोस्तों ये जो खुशी मिलती है ना ये तभी पता चलती है जब तक आप किसी को कर नहीं लेते ये बहुत बहुत बहुत ही मतलब अंदर से बहुत अंदर से बहुत ज़्यादा खुशी होती है इंसान को जब ये करते हैं आप तो दोस्तों और एक चीज़ बताना चाहता हूँ दोस्तों ये जो एरिया जो है पूरा ये बस्ती जो है इस बस्ती में अप्रॉक्सीमेटली इस बस्ती में अप्रॉक्सीमेटली 125 लोग रहते हैं जैसा कि इन्होंने बताया 125 लोग रहते हैं हम लोग से जितना बन पाया तो हम लोग ने हमारी टीम ने किया करने की कोशिश की है उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा दोस्तों हमारा ये वीडियो बनाने का मत, आ, मतलब एक ही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद करें हम चाहते हैं हमारे वीडियो देख के आप लोग भी इंस्पायर हों अगर आप इंस्पायर होते हैं तो आप जाके किसी और की मदद करेंगे ऐसे ही चेन बढ़ती है दोस्तों हम एक छोटे लेवल पर कर रहे हैं क्योंकि हमारी कोई फंडिंग है नहीं ठीक है हम अपने बलबूते पर करते हैं जितनी हमसे बन पाती है हम लोग की हेल्प करते हैं उम्मीद करता हूँ आप लोग को अच्छा लगा होगा और वीडियो बनाने का मकसद मेरा पूरा हुआ होगा अगर आपको अच्छा लगा है अगर आप चाहते हैं कि हमारे यूट्यूब की टीम ऐसी वीडियोस और लाती रहे कमिंग डेज़ में तो प्लीज़ हमारे चैनल को सपोर्ट करें लाइक करें सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन का बेल आइकन दबाएं ताकि अगली बार जब भी हमारा वीडियो आए तो सबसे पहले आप देख पाएँ चलते हैं दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए अलविदा